το πρωί σηκώνομαι, ανάβω ένα τσιγαράκι, έχω το καφέ μου, το πίνω. Θα, πριν από αυτά θα πάω να πληθώ. Είναι τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα, θα μιλήσουμε. Θα έρθει παιδιά πάλι το βράδυ, θα μπούμε στη σκηνή, θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω και ξανά το ίδιο. Δεν μου αρέσει, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αντίσταση. Γιατί η εταιρεία ζήτησε να αυτοκτονήσουμε. Δεν αυτοκτονούμε. Ας μας σκοτώσει εκείνη. Εγώ έρχομαι και κοιμάμαι τη δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα τη απόλυση. Πήρα τη σκηνή, την αίσθησα και είπα εδώ θα κοιμάμαι μέχρι να με ξαναπάρουν πίσω. Ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι απολύσεις που μέσα αυτές είμαι και εγώ, έκανε μια ανακοίνωση η εταιρεία ότι από 1η του Νοέμβρη θα έχει πεντάωρο πενθήμερο ή 180 πωλήσει. 273 άνθρωποι ομόφωνα αποφάσισαν να μην αποδεχτούν αυτό το μέτρο του πενθήμερου πεντάρου και εάν προχωρήσει σε απολύσεις όπως είπε ο κ. Μάνεση να βγούμε όλοι στον δρόμο. όμω όμως τη δηλώσαμε ότι η παραγωγή έχει ανέβει κατά 70 περίπου χιλιάδες τόνους από το 2009 μέχρι το 2011 πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε εντατικοποιήσει την εργασία μας και δεν γνωρίζουμε αν υφίσταται η κρίση. Δουλειά υπάρχει πάρα πολύ. Μία μέρα πριν κλείσει υπήρχαν τμήματα που δουλεύανε 14 και 16 ώρες για να βγάλουν έξω το σίδερο. Δεν έχουμε παριάδε. Από την παραγωγή τη γρήγορη. Δεν προλάβαινε. Μην ακούς αυτό που λένε για ότι δεν υπάρχει δουλειά. Τα έργα είναι έτοιμα να αρχίσουν. Μα το είπε ο ίδιο ο κ. Μάνεσης. ειλικρινά δεν έχω ξαναβρεθεί σε πορεία. Ο κόσμος ήταν ε, υπέροχος. Όπου και αν ε, περνάγαμε μας λέγανε «Γερά, βαστάτε, μη λυγίζετε, είστε το προπύργιο για να, για να έρθει μια λέλαπα, μια στο, στο ωράριο των εργαζομένων». Αυτή η απεργία ε, έχει ένα ιδιαίτερο το οποίο το είχαν και οι παλιότεροι εργατικοί αγώνε. Έχει χαρακτηριστικά που φτάνουν στον ηρωισμό σε ορισμένε πτυχέ του, που έχουν μια ισχυρή ενότητα, μια αλληλεγγύη μεταξύ του και μια μαχητικότητα που σου δείχνει δηλαδή ότι εμεί θα πάμε μέχρι το τέλο δεν θα υποχωρήσουμε και ότι αξιολογούν μαζί με τα οποιαδήποτε μισολογικά εργασιακά ζητήματα και ένα θέμα αξιοπρέπεια. Και εμεί δεν είμαστε ήρωε, δεν γεννηθήκαμε ήρωε. Ούτε είμαστε ήρωε όπω λέει ο κόσμο. Αυτό που δεν διαπραγματευόμαστε είναι αυτό που μα έχουν αφήσει οι προγονεί μα, α το πούμε, εργαζόμενοι. Το πενθήμερο και το οχτάωρο χύθηκε αίμα για να το κατοχυρώσουμε σαν εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε εμεί να το διαλύσουμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι παίρνουν τα περάκια από το γαλλικό τα πάνε να πει στον υπάλληλο μετά ω Παίρνει τα ίδια. Το πει εδώ, αυτοί που το βγάζουν το σίδο παίρνουν 7 ε, κατοστάρικα. Εσύ πόσα θα πάρει, που απλά το κουβαλά. Ο κύριο πρέπει να, να λειτουργεί ως προπομπό των άλλων βιομηχανών. Δηλαδή να είναι ε, η αφετερία για ό,τι θα συμβεί στην υπόλοιπη χώρα. Και βάσει αυτού φαίνεται και από την αλληλεγγύη του κόσμου. Ο οποίος κόσμος απρόκλητα έρχεται και φέρνει τρόφιμα. Έρχεται και φέρνει λεφτά, έρχεται και φέρνει τσιγάρα, έρχεται και φέρνει τη συμπαράστασή του έμπρακτα πλέον και όλοι ε, λένε ένα πράγμα. Μην λυγίσετε. Και εδώ είμαστε εμείς. Είναι ανέντιμο να μην παλέψεις. Είναι ανέντιμο. Σήμερα που μπορεί να είναι γεγονός πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μετρικάμερο, ένα οποιοδήποτε φιλανθρωπικό καλά, ένα τέτοιο γεγονό δεν, δεν είχε το τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό χρόνο που του αναλογούσε. Σίγουρα τα μίντια αυτή τη στιγμή έχουν παίξει ένα καταλητικό ρόλο για αυτό που ζούμε. Προσπάθησαν πάρα πολύ να εμπεδώσουν αυτή την κατάσταση σε πλατιά κοινωνικά στρώματα, να φανεί σαν ομοτελειακή. Επίσης προσπάθησαν πάρα πολύ να ενοχοποιήσουν συλλογικά την κοινωνία. Σε αυτό ένα, μια βασική παράμετρος για να πετύχεις και το στόχο σου εν τέλει που είναι η χειραγώγηση, τη συλλογική συνείδηση είναι και η αποσιώπηση γεγονότων ή η διαστρέβλωση γεγονότων. 32 μέρε απεργία, ποιο έκανε παιδιά στην Ελλάδα. Δεν κάνει κανένα 32 μέρε απεργία. Συνεχόμενη. Συνεχόμενη. 32 μέρε απεργία. Και να υπάρχει τόση μεγάλη, τόση μεγάλη προσέλευση κόσμου με τόσα πολλά πράγματα και να μην υπάρχει ένα κανάλι. Στου εργατικού αγώνε συνήθω προκρίνεται η τακτική τη αποσιώπηση. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα τη διετία του μνημονίου υπήρχαν πάρα πολλοί αγώνε. Πολύ λίγοι φτάσανε μέσα στο δελτία των 8. Το ίδιο ισχύει και αυτή τη στιγμή με τη Χαλιβουργία. Η Χαλιβουργία έφτασε να γίνεται θέμα, για παράδειγμα, ε, στο δελτίο των 8 όταν είχε ήδη συμπληρώσει πάνω από ένα μήνα απεργία. Και αυτό έγινε σε ένα Σάββατο. Τι ξέρετε για τη Χαλιβουργική. Εγώ τίποτα. Blackout. Κανένα, τίποτα. Όχι. Κανένα. Είναι σε απεργία. Σε είναι σε απεργία εδώ και πάρα πολλέ μέρε. Μπράβο. Μπορείτε να με ενημερώσετε και εμένα να καταλάβω τι έχει γίνει. Είναι σε απεργία εδώ και πάρα πολλέ μέρε. Τι και... θέλει. Ήταν μια τυχαία συγκεκριμένη στιγμή ας πούμε, που ένιωσα λίγο περίεργα και ήθελα να αλλάξω το θέμα και επειδή τα ξέρω τα παιδιά, έκανα μία τρίπλα ας πούμε, και μίλησα για ένα θέμα που θα με ενδιαφέροντο να το συζητήσω. Δηλαδή, επειδή είχα, ήξερα ότι δεν είναι ε, γνωστό, θα ήθελα να το θίξουμε και να συζητήσουμε και κάποια πράγματα πάνω σε αυτό που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το ακούσει ο κόσμο. Την αντίδραση των παιδιών κατάλαβα ότι υπήρχε μια αμηχανία. Από την άλλη δεν μπορούμε να περιμένουμε να είναι διαρκώς πρώτο θέμα κάθε μέρα ε, στα κανάλια τα οποία πάνω κάτω αν δεν τα ξέρουμε όλα ή αν δεν τα καταλαβαίνουμε βλέπουμε λίγο, πώς, λίγο πολύ πώς λειτουργούν. Ε, δηλαδή το θέμα καταρχήν θα πρέπει να μην μας φύγει και δεύτερον να πουλάει για να μπορεί να, έχει, να παίζει στα, στα δελτία ειδήσεων. Τώρα το τι συμφέροντα μπορεί να υπάρχουν για να μην είναι αυτό διαρκώς πρώτο θέμα δεν το ξέρω ακριβώς. Σίγουρο είναι ότι μάλλον δεν μπορεί να είναι πολυβολικό για τους ανθρώπους που είναι ε, βιομήχανοι ας πούμε ή ε, μπορεί να έχουν κάποια συμφέροντα, δεν είναι πολυβολικό να κάνεις πρώτο θέμα μια απεργία. Είμαστε εδώ πέρα στα Προπήλαια ε, για τρίτη εβδομάδα και έχουμε ξεκινήσει μια δράση αλληλεγγύης για την απεργία των εργατών στην ελληνική χαλιβουργία. Μαζεύουμε υπογραφές, ένα, μια οικονομική ενίσχυση όπως έλεγε για τους απεργούς και επίσης μοιράζουμε και μια προκήρυξη στην παράσταση στην απεργία των εργατών. ότι η απεργία αυτή αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, γιατί όλο ο ελληνικό λαό σήμερα δέχεται την επίδεση του κεφαλαίου και του κράτου. Και για μα θεωρείται αυτονόητο ότι όλο ο ελληνικό λαό πρέπει να συμπαρασταθεί στην απεργία αυτή, σαν να είναι μια δικιά του απεργία. Γιατί όλοι μα αύριο θα είμαστε ή είμαστε ήδη στη θέση που, θα είναι, που είναι σήμερα η, η εργάτη Χαλιβουργία. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα στην απεργία των εργατών στην ελληνική χαλιβουργία. Οι απεργοί παλεύουν για να μην μειωθεί ο μισθό στα 500 ευρώ και για να ανακληθούν 50 απολύσει. Η απεργία του μα αφορά όλου και όλε. Στην άγρια επίθεση του κεφαλαίου και του κράτου στον ελληνικό λαό, κανεί δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του. Στηρίζουμε την απεργία υπογράφοντα το κείμενο αλληλεγγύη. Νίκη στην απεργία των εργατών στην ελληνική χαλιβουργία. Αν περάσει από εμά, θα σα ποδοπατήσουν γραπτή γεμνή. Όσοι πιστοί προσέλθετε, αυθεντικά πιστοί όμως, σε έναν αγώνα.